優勝先生 地方大会メインイベント脱出することができました。残り一つ公式とないます。必ず勝って2連覇を皆さんに約束します。それではご起立でいただきますでしょうか。はい、一本締めで もったいないですね。をどんこのまま終わってしまうので、は全国おいしいです。ちょっと頑張りましょうか。 来年投資がとなりますようにそしてこちらの2連覇を狙いましてよー tengo palabras. Mm. Kushida fue ganador, fue superior a Dragon Lee. Eh, siempre he tenido respeto a todos los luchadores de New Japan. Eh, Consejo Mundial, el Ring of Honor, todos. Creo que el luchador que, que se sube al cuadrilátero. No cualquiera. Hoy me venció un grande, como es escuchida. Muchos años de trayectoria, pero fue un honor luchar como Kushida. Felicidades, amigo. Congratulations.あの19歳の時に初めてメキシコ行って、はい、いろんなメキシコ人見てきましたけどドラゴンリーみたいな <coughs> メキシコ人ああいうタイプ初めてですね、あ、なんかもうとにかく規格外、は今まで見てきたどのルチャドールよりなんかルチャリブレの枠をはみ出たすごい選手でした、はいやそのドラゴン D に勝ったことで、はい、だいぶ優勝が近づいてきたと思うんですけどすみませんどうですかうんなんか近づいたのかもうダメージで うのいたのか定かではないですけれどももう例年ねあの公式戦最後の1つっていうのはもうヘロヘロのボロボロの中でその中でしか出せない技とか力っていうのがありますんでなんかそのカジマのクソ力に自分自身が期待して最後ね広ロム戦なんで、うん、自信の方だ もううん自信はあります2連覇の自信もありますかっこいろんな引き出しの中に荷物入れてきましたんで、はい、あとはもう最後の体が動かない中インスピレーションで、ベスト・オブ・スーパージュニア25最後もう 堪能させていただきますとりあえず、はい、高橋宏美に勝てば確定ですおおそこまで来ましたかもうなんかでもドラゴンリー戦の前もなんか、うん、負けたらとかもうそういうこと度外視で、うん、もう公式戦を戦ってきてますので、うん、ああ そうですねあと1つ振り絞ってそしてもう1つ優勝戦優勝決定戦の空気をまた何度も言いますけれどもあの空気をもう1回味わいたいです今回のツアージュニアがメインというだけでなくジュニアだけでシリーズを回ってるという感じなんですけども、はい、その感覚はどうですかあもう十二分にありますね。うんまあここだけの話 ね、高橋宏夢だったりビル・オスプレイだったりあと翔だ翔、まあ、B ブロックの選手もみんな名イベントを張るカードがジュニアの中で出てきて、ね、僕がセミでこう自由に暴れ回る試合っていうのも、うん、それはそれで、うんうん、なんかそのおかげでというか、うんうん、まあ試合順もいろいろ考慮しながら。 いろんなシチュエーションに自分を当てはめてもう存分に全ての公式戦をエンジョイしてきましたんでもうすでにもう全部の公式戦が宝物ですねもう一つ高橋宏美戦公式戦の宝物を一つ増やします